च्यानलबाट तपाईँहरूलाई स्वागत छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई हिट गर्नुहोस् यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने it's me Simon Rai full online entrepreneur and founder and CEO of your own internet platform Simon John dot com yes यो च्यानलको माध्यमबाट हामीले different digital marketing series then after stock series then after comes affiliate marketing series success tips and trick सिरिजहरू हामी तपाईँहरूलाई सेयर गर्छौँ राइट सो आज यो स्टक सिरिजमा म सेयर गर्न गइराखेको छु यदि कसरी चाहिँ आइपिओ अप्लाई गर्ने त्यो विषयमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली मैले विशेष गरेर आइपिओ विगत चार वर्षदेखि अप्लाई गर्दै राखेको छु र अहिले मोस्टली आइपिओ एकदम कम कम पर्छ बट अल्सो अप्लाई गर्न तपाईँहरूले नछुटाउनु होला बिकज पहिला पहिला चाहिँ ढ्याक्कै अप्लाई गरिसके पछाडि फिफ्टी किता टेन किता अलमोस्ट परिरहेको थियो राइट सो नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी आइपिओ अप्लाई गर्ने त्यो पनि म सिकाउँछु मुख्य चाहिँ देन आफ्टर कम्स योभन्दा अघिल्लो सेरिजहरूमा कसरी चाहिँ मेरो सेयर खोल्ने कसरी टिएमएस अकाउन्ट बनाउने कसरी चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ म स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूलाई गाइडेन्स र सिकाउने काम गर्नेछु सो ढिलो नगरिकन म अगाडि जम्प गर्न चाहन्छु ओके म तपाईँहरूलाई यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ आइपिओ कसरी अप्लाई गर्ने म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु राइट अब छ मुख्य फर्स्टमा तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो नयाँ साथीहरूको लागि पनि हो आइपिओ कसरी मेरो सेयर मा चाहिँ लगइन गर्ने यो सिरिज म आउँदैछ डेफिनेटली आएको छ नेक्स्टमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् देन आफ्टर त जब तपाईँहरू मेरो सेयरको अकाउन्ट चाहिँ रेडी गर्नुहुन्छ मेरो सेयरको अकाउन्ट रेडी भइसके पछाडि तपाईँहरू जानुहोस् मेरो सेयरमा र देन आफ्टर तपाईँको अकाउन्टमा गइसके पछाडि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कुन ब्याङ्कमा खोल्नुभएको त्यसको नाम हाल्नुहोस् मेरो युनाइटेड फाइनेन्समा छ र देन आफ्टर कम्स तपाईँको चाहिँ यहाँ आफ्नो त्यो हुन्छ नि त्यहाँको चाहिँ आफ्नो युजर नेम हुन्छ त्यो हाल्नुहोस् देन आफ्टर कम्स आफ्नो पासवर्ड के राख्नुभएको छ युजर नेममा के राख्नुभएको छ पासवर्डमा के राख्नुभएको छ त्यही हाल्नुहोस् राइट जस्तो म तपाईँहरूलाई सिकाइहाल्नेछु राइट तपाईँको चाहिँ मेरो सेयर बनाउँदा नै त्यो म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु यसरी तपाईँहरू आफ्नो एकाउन्टमा गइसके पछाडि तपाईँहरू कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको ड्यासबोर्ड हुन्छ माई डिटेल्स भन्ने हुन्छ माई सेयर्स भन्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि माई ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री भन्ने हुन्छ टु सेयर डिटेल्स यो सबै धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँहरू एक एक स्टडी गर्नु होला नेक्स्ट च्याप्टरमा भयो भने म तपाईँहरूलाई सबै सेयर पनि गर्नेछु अहिले चाहिँ जस्ट म तपाईँहरूलाई चाहिँ आइपिओ कसरी अप्लाई गर्ने त्यो म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु राइट तपाईँहरू माई आसुवामा जानु माया मायासभामा गइसके पछाडि तपाईँहरू अहिले खुलिराखेको कुन हो त्यसको चाहिँ आइपिओ अप्लाई गर्ने हो राइट सो त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीसँग खुलिराखेको छ यो धेरै छ यो राइट सेयरहरू छ मोस्टली है राइट सेयरहरू छ यो र यो जीवन विकास लघुवित्तको चाहिँ अहिले अप्लाई गरौँ लेट्स गो हेड अनि त्यस पछाडि यसरी तपाईँहरू गइसके पछाडि तपाईँहरू जानुहोस् एन्ड आफ्टर यहाँ कुन हो चुज गर्नुहोस् युनाइटेड फाइनेन्स माइ सेयरमा गइसके पछाडि आइपी अप्लाईमा गरे पछाडि यहाँ जानुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कति किताब अप्लाई गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फिक्स गर्नुहोस् म चाहिँ बिस किताब अप्लाई गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ सिआरएन नम्बर चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा माग्नुभयो भने दिन्छ त्यहाँको ब्याङ्कले मेरो सिआरएन नम्बर कति हो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो भने सिआरएन नम्बर सजिलै तपाईँहरूलाई दिन्छ राइट यो चाहिँ मेरो सिआरएन नम्बर हो हाम्रो चाहिँ यो फाइनेन्सको सजिलो छ यसको जेरो अगाडिको यो राखिदिएको छ त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ राख्छौँ सिआरएन नम्बर युनाइटेड फाइनेन्समा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो त्यही गर्नुहोस् यदि अरू ब्याङ्कको भने अरू अरू नै हुन्छ तपाईँहरूले जस्ट सिआरएन नम्बर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ फर्म सब्मिट गर्नुहुन्छ अनि फर्म सब्मिट गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राइट सिआरएन नम्बर अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँहरूले सिआरएन नम्बर पाउनुहुन्छ देन तपाईँहरू यो सिआरएन नम्बर तपाईँहरूले हालिसके पछाडि बिस किताको चाहिँ दुई हजार पढ्न जाने भयो अनि त्यस पछाडि आई हेभ यो चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन हो तपाईँ यसमा टिक गर्नुहोस् देन आफ्टर तपाईँहरूले चाहिँ प्रसिड गर्नुहोस् र तपाईँहरूको पिन नम्बर यहाँ चारवटा कुन हुन्छ त्यस त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है दुई तिनवटा कुरा छ user name passport CRN number अनि त्यस पछाडि तपाईँको लास्टमा पिनकोड है त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नभुल्नु होला राइट सो मेरो म आफ्नो पिनकोड हाल्छु तपाईँहरूले आफ्नो पिनकोड हाल्नुहोस् र यसरी चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ तपाईँको आइपी अप्लाई भएको छ सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आइबी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो युट्युब च्यानललाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो साथी सर्कलमा यो कुरा तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि केही हेल्प हुनेछ सेयर सेयर गर्नुहोस् भिडियोलाई वाट्सएपमा भाइबरमा फेसबुकमा सेयर गर्नुहोस् एन्ड आफ्नो साथी सर्कललाई पनि यो कुरामा हेल्प गर्नमा जहिले पनि we human being try to help other है सो त्यो कारणले गर्दा थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई अर्को सिरिजमा अर्को स्टेप्स म लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुनेछु सेयु नाउ थ्याङ्क यू